Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На данный момент комплект акустики Пионер. Как мы видим. Так, ну и акустика это начального уровня. Э, фактор 5.0. То есть вот поставляется в такой упаковке. То есть вес 4,8 килограмм. Так, ну и тип S11. Так, ну и давайте распакуем. Так, ну на три коробки. Как обычно, пенопласт. Так, и находимся мы здесь. Кабель. Так, ну тут три смотанных кабеля для центральной и фронтальной акустики. Длина 4 метра. Так, ну и два кабеля это для задней акустики сараунда, так называемого. Для того, чтобы подключить напряжение действия. Ну, таком комплекте называется. дальше у нас 4 крепления на, на стену, либо на стойке. Так, 4 винта для колонки. Так, и еще есть, если ставится на полку, ну, антискользящие наклейки. На каждую колонку по 4 штуки. Черного Так, здесь центральная колонка. Здесь одна полосная, один динамик располагается. Вес около килограмма. Так, вид сверху. Так, вид сбоку. Так, единственный недостаток, то есть здесь нет крепления, не предусмотрено. То есть отжимные клеймы для подключения кабеля. Так, рассчитано на 6 Ом. Так, ну и 150 Ватт. То есть изготовлен 2017 года компания Пионер возобновила, то есть последний срок подставки, как я видел в интернете, был 2012. -го. Ну а вот в 2017 году то есть они возобновили поставку. Так, вид снизу. Так, вид сбоку. Ну и другой вид сбоку. Так, вес около килограмма. Так, ну и следующий колонки. То есть это у нас задние колонки с раундами. Так, видите, сбоку. Здесь вот крепление пластика на стену, чтобы крепить при помощи вот пластиковой вставки. Так, тоже 150 ватт на 6 Ом. Так, и вес 0,6 килограммов. Так, вид сбоку. Вид спереди, однополосный. Еще раз вид сбоку, вид сверху. Так, ну и вид снизу. Так, еще раз повторяю, это сараундные колонки. Сараунд написано. То есть останавливаешься сзади. Так, ну и это, скорее всего, фронтальная колонка. То есть вес ее 0,8 килограмм, тоже однополосная. Вид сбоку. Так, вид сзади. Тоже 6 тонн. Так, еще один вид сбоку. Ну и здесь такой же вид сверху, как на сараунах. Так, ну и вид снизу. Так, ну и на всех стандартные клеммы отжимные. Так, вот что из себя представляет колонки пионер для домашнего кинотеатра. То есть остальное я уже не буду распаковывать. Там, в принципе, пара сараундных и фронтальных колонок располагается. Спасибо за внимание. Кому было полезно. До свидания. До следующих распаковок. Ну и удачных покупок.